sredstava dala. Njoj sam se stavila. Ja sam mi dala stočnu brašnu, to obožava da ručka. Ajde, ajde, ajde, lepo, bajke, ajde. Ajde, Dado. Gde je svinj? Ne? Gde je prasa, majke? I njima sam danas stavila isto seno, to je samo, to su guski patike. Evo ide majka, neću više da vas davim. Ajde, š, š, š, Lepo spavi. Bila je hladno i onda sam odlučila da uh, sprovedem sjelicu delimo sa njima ovo malo stroje što imamo. I ovo su moje kolke. Imamo i morkinjice. Nešto je Danas ja sam im stavila slamu. To sam dobila od jednog dečka iz Grocke. Ne znam kako se vidi. Ima raznih rasa. Hvala. one sad su tamo otišle da uživaju. Imaju, evo morkinjica bijela. Morkinja. A da mi je siva morkinja? Aha, jedno je tamo. Moje duše, male slatke. Hm, to će majka sljedeće godine da napravi mnogo lepše, mnogo bolje. Da će